механикалык термелүүлөр механик термелүүлөрдүн мүнөздөмөлөрү термелүү кыймылына анализ жүргүзүү үчүн эсептөө чекити бар жана багыты оң болгон координата системасын алабыз координата огунун башталышын мисалы пружинада илинген жүктүн баштапкы абалы менен бир кылабыз биринчиден термелүү процессинде тең салмактуулук абалы тагыраак нерсенин кээ бир орто чекитке салыштырмалуу дененин абалы үзгүлтүксүз аралыкта кайталанууда экинчиден термелген дене эки тарапка тең максималдуу жылыш кылганын байкайлы термелүүдө маятниктин тең салмактуулук абалынан эң чоң аралыкка жылышы бул термелүү амплитудасы ар кайсы дене термелүү кыймылында болгондо кээ бир системаларда термелүү тез убакытта өчөт ал эми кээ бир системада термелүү амплитудасы эч өзгөрүүсүз улана берет демек термелүү өчүүчү жана өчпөөчү болуп бөлүнөт өчүүчү термелүү убакыттын өтүшү менен алардын амплитудасы азайса өчпөөчү термелүү убакыттын өтүшү менен алардын амплитудасы өзгөрбөйт ар кайсы системада болуп жаткан термелүүгө байкоо жүргүзсөк бир эле убакытта ар кыл санда термелүүлөр болууда бул фактты мүнөздөө үчүн термелүү жыштыгы киргизилген термелүү жыштыгы бирдик убакыт ичиндеги термелүүнүн саны n 1ге барабар болсо тагыраак бир термелүү кылса убакыт термелүү мезгилине барабар демек термелүү мезгили жана термелүү жыштыгы бири бирине тескери пропорциялаш тажрыйбанын жыйынтыктарын чыгаралы биринчи механикалык термелүү бул белгилүү бир убакыт аралыгында кайталануучу кыймыл экинчи өчүүчү термелүү убакыттын өтүшү менен алардын амплитудасы азайса үчүнчү аргасыз термелүү сырткы күчтөрдүн таасири астында кыймылга келет төртүнчүдөн термелүүнүн амплитудасы деп нерсенин тең салмактуу абалынан эң чоң которуулуу аралыгы аталат бешинчи термелүү мезгили деп бир толук термелүүгө кеткен убакытты айтабыз алтынчы термелүү жыштыгы деп бирдик убакыт ичиндеги термелүүнүн санын айтабыз